то время высаживать рассаду арбузов. Вот они уже какие. Арбузики, вот они уже какие выросли. Можно высаживать. А вот растения, которые растут в ящике рядом с рассадой, это портулак. Это растение можно употреблять пищу. Э, очень любят армяне. Вкус такой кисло-сладкий, можно сказать, нормальный. Так, ну для того, чтобы высадить рассаду, нужно приготовить участок земли под них А у меня уже все заросло травой березкой. Опять нужно прокультивировать и подготовить землю. Займемся. Thank you. все удалила, скачала старый. Так, сейчас надо собрать траву. Это трава березка. Ой, надоедливая. После дождя, вот я уже второй раз занимаюсь этой культивацией, а она все лезет и лезет, все сочнее, длиннее, скоро зацветет. Собираем ее. Осталось сделать лунки и посадить рассаду арбузов. Ох, у меня лопата зачетная, острая, как бритва, и не тупится. Титановая. Муж сделал в свое время. Я сейчас не нарадуюсь. Сейчас надо будет пролить луночки, заняться посадкой. Земля влажная, вода не уходит быстро. Так, приступаем. Где моя рассада? Где моя рассада? Вот она. Зачем я взяла ножницы? Я же не то хотела взять. Я же хотела взять рубик от медведки. Так, тут нужно немножко Вау! Подкормкой для медведки. Отлично. И проливаем для уплотнения. la puedo Вот так вот. Вот так сажаем. А потом еще... А потом еще нужно будет каждую луночку обработать мульчой, чтобы влага не уходила и трава не росла в лунке. Ой, мульча у меня листья э, акации, стручки здесь и бог знает что. Акация растет за домом, и тополь. И там уже скопилось столько этой листвы, что приходится использовать ее как мульчу. Вот так вот замульчировали луночку. И что дает эта мульча? Она дает, сохраняет влагу, не дает идти сорнякам в рост. И земля в лунке не покрывается коркой. Так что это очень хорошее дело мульчирование. Укроп вырос. Надо его собрать, пока он не высох. Надо его собрать, соединить с чесноком. Накопала чеснока молодого. Засолить баночки. И сейчас я этим займусь срочно. Вот ну, такой вот чеснок у меня получился после мытья. Сейчас я его нарежу. Будем использовать и вершки, и корешки. Тут в этом чесноке гора витаминов. И будем их использовать и наслаждаться ими. А при соединении с укропом вообще будет бомба витаминная. Ох, тугой чеснок. Особенно стебли, из которых вырастает потом сердцевинка. красота нам ни к чему. Поэтому режем, как умеем, как получится. Вот это вот очень плотные, я их выбрасываю, стебли. Но потом я все равно добавлю еще листьев зелененьких. чудо создает же природа такие вещи ароматные. Вообще такая заправочка, вот укроп чесноком, она подойдет и для салатов, и для первых блюд можно заправить и борщ, и суп, и даже окрошку. Когда у меня не будет свежего укропа, я буду использовать эту заправочку. Иван любит у меня заправку из хрена, чеснока, помидор и болгарского перца. Но у нас здесь с хреном проблемы. У меня почему-то... Ну, растет хрен, но какой-то он такой слабоватый. Корни тонкие. А в прошлом году и вообще не взошел почему-то. В этом году зашел, но я сомневаюсь, чтобы он вырос до кондиции. Попробую купить его. Закажу на рынке кому-нибудь прошлом году. Нет, не в прошлом. Позапрошлом я так и делала. Покупала. Так. Это достаточно намолола. Нарубила. Сложу в мисочку. И сейчас порежу зелень. зелень тоже как можно мельче. Вот эти вот стебли уже грубые. Ну, а в соли, в соли, в масле они разойдутся, я думаю. заправку вот эту вот из хрена. Ой, сколько мы ее делали. Комсомольске, я не знаю, трехлитровыми банками. Там так хрен хорошо растет. резать стало легче листики. Листики красивые, гладкие. И тоже ароматное чудо. Меня Ваня все время напрягает, чтобы я замариновала стрелки чеснока. Но мне почему-то не хочется этого делать, потому что я знаю, что есть я не буду. И он тоже может быть. попробует и все. Так, все. Это выбрасываем сухие концы. Ой, пойду чеснок резать. Так, сейчас нарезанный чеснок я посолю адыгейской солью. Соль сама по себе ароматнейшая. Она смешана, крупная соль, что хорошо, и она смешана еще с травами сухими. Вот откроешь, понюхаешь, и прямо есть ее хочется. Так, вот так обильно посыплю солью. Размешаю. Я оставлю. Пока буду собирать укроп и нарезать его, чеснок уже станет помягче, выделит сок, что очень хорошо для консервации. Нарезала, вернее, <laughs> нарезала, нарвала укропа. Вот такой большой пучок, там еще надо рвать, дорвать. Вот, сейчас мы его порежем достаточно мелко, потому что вдруг останется на зиму эта заправка витаминная. Режу со стебелечками, потому что все станет мягким соли. И в масле я еще буду добавлять масло кубанское. Ой, аромат, аж голова кружится. Режу вместе с стеблями и э, с семенными головками, зонтиками. Они еще мягкие такие. От них самый аромат. Укроп быстро проходит. Его поливай, не поливай, он все равно становится грубым, идет в семечки и высыхает. Вот такая горка получилась у меня. Укроп с зеленым молодым чесноком. Боже мой. Голова кружится от запахов. Так, надо еще посолить обильно. все-таки это будет храниться некоторое время, хоть и в холодильнике, но все равно не должно пропасть. А сейчас мне нужно приготовить маленькие баночки. Ошпарю их кипятком и буду укладывать эту массу зеленую а потом залью растительным маслом. Сколько масла войдет, столько и войдет. Ошпарила баночки, приготовила. Сейчас буду накладывать массу свою витаминную баночку и заливать маслом. Накладывать надо плотно, я думаю. уплотнять. Вот какая красота будет. Я морозила, пробовала сохранить укроп на зиму. Морозила, Аромат, конечно, сохраняется, но вид такой непрезентабельный. Черная такая масса получается. Некрасивый. А это должен быть в порядке. Ну, раньше так и делали укроп. С солью оставляли пользовались, я помню. Мама так делала. Так вот надо уплотнить хорошенечко. а чтобы масло поменьше сюда вошло. Чтобы оно только покрыло верх и не давало доступ воздуха к основной массе укропа. В этом задача масла. Так, все уплотнила. Заливаю маслом. несколько приемов, потому что масло будет проходить вниз. И когда оно доберется до дна, неизвестно. В общем, вот так вот залью в течение некоторого времени, в несколько приемов. Закрою крышечкой ау, и поставлю в холодильник.